night sa inyong lahat. Meron akong katatanggap lang na box from midwestsports.com. Pure tennis. Tignan natin kung ano sa loob. Wow. Tignan natin ha. Head. Tignan natin yung dokumento. Head, Revolt, Evolution Men's Tennis Show. Red. Red. Tennis shoes daw guys. Tingnan natin ha. Head. Wow, galing. Ganda daw. Oh. Guys, ito yung favorite kong ano, sapatos ano kaya ang size nito 10 point US 10.5 brand new brand new year brand new shoes tennis head yan laglag yung karton Cool Earth. So yan guys. Ano sa loob. Malambot yung sole niya. Hindi siya wide pero mukhang maganda talaga. Okay, so dito bukas guys, Sabado bukas so magtitinis ako. Ito yung isusuot ko alam ko matibay ito eh kasi yung mga previous na head na shoes ko matitibay, very durable medyo may kamahalan pero ano, okay daw sabi ng asawa medyo kamahalan, may kamahalan pero kung naman ano sulit kasi yung mga binibili kong sapatos guys $39 nung mga una nung mga tennis shoes uh, ah, 3 months, 4 months, sira na yung swilas dito. Nagagastos na agad. Dito yung unang nagagastos, isa dito. Yan kaya? Ito kasi matibay kasi ang head. Maganda yung sole niya. Saka makapit doon sa sa court. Ito, mga spike. Maganda ito kasi makapit doon. Plus to. Kaya ito yung gusto ko sa head. Salamat. Salamat sa aking asawa siyang bumili. Pero nagko-complain daw kung minsan medyo mahal ang sapatos ko eh. Kaya eh, wala siyang magawa. Ganyan ang biso ng asawa niya eh. Kahit na mahal. Basta may magamit. Kasi kung luma yung sapatos guys, pag naglaro ka ng tennis, sasakit yung knee, saka yung back, magkakaroon ka ng knee pain, saka back pain. Kaya kailangan palaging bago yung sapatos mo dito banda. Ito nakaka-support to ng ano. Pag dito banda pag nagasgas na dito banda guys. This part ng shoes. Talaga magkakaroon ka ng knee pain. Saka knee. Yung tuhod. Knee pain. Knee. Saka yung back pain. Magkakaroon ka ng back pain pag gasgas na yung dito maramdaman ko talaga kaya gusto ko palaging kahit na mahal yung sapatos, gusto ko palaging bago. Saka siyempre branded na rin, mag, mag, magtitinis ka rin eh. Mag, ano, magsasapatos ka rin lang, di branded na yung kunin mo, di ba? I think this is, magkano to? $90, I think? Huh? Anong na? $90? Yeah, 90 something. Plus tax guys, 108. Plus shipping, 115. So, thank you very much. Guys, sukat natin kung maganda yung fittings niya. Okay? Midyas tayo. Kailangan magsuot ng midyas para magkait natin yung fittings kung komportable yung paa natin. Kung hindi, babalik. Ito Ay, wow! Komportableng komportable yung paa ko. Ang ganda ng sukat. Salamat sa asawa na nagbili, bumili. Ito yung gift niya sa akin ngayong bagong taon. Kahit na mahal daw. Basta para sa akin. Yan o. Comfortable yung comfortable yung pa-wise ni. Natanggal na. Tanggalin ko na yan kasi okay naman yung fittings niya. Head kasi head talaga. Kasi kaya head ang gusto ko guys. Kasi yung mga rackets ko, yung mga tennis rackets, saka yung tennis bags, uh, head lahat. Yan o. Oh. galing. Sus, thank you, thank you. Guys, yung, yan yung bag ko. Oh. Head pa rin yung bag. Plus yung bracket guys. Head pa rin, baliktad. Head pa rin. Flex point. Yan ang racket ko. Ito yung racket ko ever since na nag laruan ng tennis guys. Nung una kasi hindi pa ako nag masyadong uh, actually first time kong humawak ng racket. Ito na yung binili ko. Hindi ko pa alam kung anong klaseng racket ang bibiling ko at the time. That was 2007. Basta pumunta ako sa isang store. Sa Sports Authority I think at the time. Pero close na ngayon. Close ba? Yeah. Pulot lang ako ng pulot. Pulot ako ng bag. Yung ito, I think the price was 187 dollars pero at the time hindi pa ako marunong maglaro. Pumunta ako ng pult, ang pult ng racket, yan. Apat ng apat yung racket kung ganyan, no. Ito yung dalawa. Sa Pilipinas yung dalawa. Yan. No? Tapos uh, ano pa? Yan, basta ganyan. Yung bag, yung sapatos, yung racket. Actually, tatlo yung bag ko na head eh. Lahat ng nang ginamit ko puro head na. So, salamat. Mahal, mahal din to eh. Magkaroon ko nun, I think. 70 dollars. Kung nagkakamali. So guys, salamat. Happy New Year ulit. Salamat sa panonood.